Hello everyone! Uh, hello, frenemies, friends and enemies. uh, magandang umaga po. Uh, medyo cloudy sa place ko, Kumori in Japanese. Uh, ah, kumuha lang ako ng short video clips para kasi sa kasi sa aking mm, kuya. Actually, hindi naman ako magbablog dito eh siya kasi promotor nito at dahil birthday niya, igigreet ko siya at ginawan ko siya ng simpleng, uh, simple, sim number, simple, simple vlog uh, habang drive ako bago, bago lumabas ng kabihas na natin. Happy birthday, Kuya Reb. Ang aking Dodi, uh, idol. Kasi, idol ko talaga yan eh. Pants number one pants ako niyan eh. Every time kasi pag, pag nagkakaroon kami ng reunion, nako, nagpapalakpakan ng mga tenga ko sa tuwa. Kasi, makikita ko na naman yan. Ano kasi si kuya eh, uh, very humble at saka Kasi hindi naman nagkakala yung edad namin na medyo napaaga lang siya ng ligo. <laughs> Happy birthday, Kuya Bernard! At saka baka, baka, baka, baka kala mo nakalimutan na kita. Kasi special eh. Ikaw siya ang promotor kung bakit ako nag-vlog, nag-start na mag-vlog. At dahil meron akong channel, so, special gift ko sa kanya to. Birth, happy birthday kuya and congrats sa newly baby doll mo. See ya! And guys, thanks for watching and don't forget, and guys, frenemies, don't forget to subscribe, like and share my um, channel. Mata ne?